Qual o papel da Antártica no clima global? As alterações do clima que ocorrem a nível global e no nosso país podem influenciar o continente antártico? Ao longo dos últimos anos, as temperaturas sobre os continentes e mares estão aumentando. O nível do mar está subindo e os padrões climáticos globais estão mudando. Os polos são particularmente suscetíveis à mudança climática. A situação na Antártica e no Oceano Austral é complicada pela influência do buraco na camada de ozônio, uma mudança induzida pelo homem que afetou exclusivamente essa região. Assim, a região da Antártica oferece um laboratório natural incomparável para estudar essas novas condições. O sistema climático da região antártica está absolutamente ligado ao resto do planeta. Os fortes ventos de oeste que circundam o continente antártico influenciam a circulação atmosférica global, para melhorar as projeções de futuras mudanças na circulação atmosférica, melhores observações meteorológicas e capacidade de modelagem computacional são necessários para entender o papel da Antártica e a influência da mudança climática global. O estudo do clima na Antártica envolve diferentes formas de trabalho, desde a coleta de dados em estações meteorológicas instaladas na Antártica, testemunhos de gelo que são retirados das camadas de neve para estudar o passado, dados de satélite, e medições de variáveis no oceano do, que fica em torno da Antártica. Todos esses dados serão analisados, estudados e frequentemente serão utilizados como base para o desenvolvimento de modelos climáticos para simular o clima atual na Antártica e suas possíveis variações. Da mesma forma, a circulação do Oceano Antártico é central para a circulação oceânica global, afetando não só o hemisfério sul, mas também a circulação do Oceano Atlântico Norte, com impacto sobre o clima da Europa e América do Norte. Além disso, compreender a troca de dióxido de carbono entre o Oceano Antártico e a atmosfera é parte fundamental para entender o ciclo do carbono e a mudança climática global. Alterações nos padrões de gelo marinho no Oceano Antártico afetam fortemente circulações atmosféricas e oceânicas, bem como a absorção de dióxido de carbono. Portanto, o melhor acompanhamento e modelagem do gelo marinho vai ser importante nas próximas décadas. Há também uma necessidade urgente de compreender melhor a dinâmica da interação oceano-gelo glacial, que ocorre debaixo das plataformas de gelo flutuantes, que irão contribuir para melhorar as projeções de futuro aumento do nível do mar, causado pelo derretimento do gelo continental na Antártica. Em se tratando de clima, tudo está interligado. As alterações que ocorrem em diferentes regiões podem influenciar o clima em regiões remotas. Por exemplo, no Brasil, temos problemas ambientais como o acúmulo de lixo na natureza, desmatamento das florestas, aumento da urbanização, etc. Problemas estes que podem alterar o clima no nosso país e, por consequência, pode alterar o clima global, incluso o continente antártico. Se contribuirmos para o aumento dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera, isso irá colaborar para o aumento da temperatura do ar, que tornará o nosso planeta mais quente e, por consequência, irá colaborar para o maior derretimento de gelo na Antártica. Esse aumento no derretimento fará com que o nível do mar suba e afete as regiões litorâneas, onde vive em grande parte da população mundial, além de alterar toda a vida marinha, padrões de circulação atmosférica que, dessa forma, altera o regime de chuvas. Então, antes de causar qualquer dano à natureza, lembre-se que o clima é interligado e as consequências podem não ser sentidas somente por você, mas por milhares de pessoas e seres vivos nas mais remotas regiões do nosso planeta.